Yo no digo que cuestan 900 baros los, controles de Xbox, Bueno. Me sumió la mollera. Pilas del caudal. Oh, don't know fucking station. ¿Qué voy a Enrique? ¿Qué vas a pedirle receta? se los folló, y viste? Eh, ¿Por qué lo ¿Por qué lo compré? Pues espérate, güey, estamos aquí, pues acá en vergas. Eh, güey, güey, güey. todos son Mira, ¿cómo supo que estaba ahí, güey? ¡No! Güey, cómo saber dónde estoy. Sí, no me han visto, güey. la Te dije, güey. Es que ya lo que visto la misma. Que no, en el radar, si no disparas no te... ¿Qué target. Watch out in the air. Is the whistling crack or? Loadout drop on the way. Madre, que te llevo yo de momento aquí. algo, güey. Pues, ¿Qué, qué, qué, ¿Sabes qué pistola acabo de encontrar? ¿Cuál? La franca. La que la, yo, yo la cambié, güey. Yo la cambié, güey. No manches, el otro pato lleva 8. Está medio intenso, güey. Hay unos vatos arriba, eh. No seas grosero, güey. Tranquilo, ese güey va a querer el equipo. oh, oh, Stop, oh, Dika, stop, Dika. Yo, move out of my aim, bro. What? <laughs> ¡Culo! Aquí viene, aquí viene. Yo estaba bien directo a güey. what the fuck is that? Fucking bots using nebula rounds. No me viste ni. Su compa está arriba, su compa está arriba, su compa está arriba. No, entonces es bueno, ¿eh? I should take this shit guys. Watch your six. Resurgence will be gone. Whoa, on me, on me. I need help outside. I need help outside. One's on the rock and then one's... One went to the right. Camping over here. kill Oh my god. Ay, hay tres, no, dos de la Ya sé. Lleva 17. Sigue teniendo su reanimador, güey. Este güey son de los que hacen TikTok, de los que juegan solo contra escuadras, güey. No mames, güey, yo no puedo hacer así, güey. Eso sí es servicio, güey. Vámonos pues aquí, güey. Tienen paro, tienen paro, tienen paro. Estamos que me mataron. Mira para ir Chale. ¡Mira, mira! ¡Enemy! ¡Oh, mames! ¡No! Lo bueno que tenemos que subir el morado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien. Ah, con tres ganas. Last one on top of the building. Ah, eh, ¿crees que español, güey? Nah. We need to get to the safe zone now. A ver, déjale. Do you speak Spanish? No. No, ya está. Yeah, I just chose not to speak Spanish the whole lobby. kind crazy. no, I'm not gonna be a-hole. No, bro, Ya, mire, ya no se cayó. ¿Qué hiciste? Espérate, espérate, güey. Estoy tratando de traducir. El güey estaba diciendo que no habla español, no... No, es, no, no, piensa hablar de español. No, no habla español. O sea, poquito nos entiende, eh. pero no, no habla español, Whoa! I actually lost that. That's crazy. GG.